أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقعت الواقعة ليس لي وقعتها كاذبة خافضة رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء وكنتم أزواجا ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب السابقون السابقون أولئك من الأولين على سرر موضونة متكئين عليها متخلدون بأكواب وأبريك وكأس من يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستحون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين في سدر مخدود طلح ممدود وجل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مكتوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن فأمسكناهن إن شاء فجعلناهن أبقار عذبا أترابا لأصحاب اليمين سنة من الأولين وسنة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين